Диалог 4 Олег, Зоя, вот вы где. Заходи. Чай? Да-да, спасибо. С удовольствием. Ну, как там наши дети? Хорошо. Иван играет, Нина читает. Молодцы! Вот, пожалуйста, стул. Садись. Вот чай, вот сахар. Молоко или лимон? Если можно, лимон, пожалуйста. Конечно. Вот, пожалуйста. Вот еще печенье, конфеты. Спасибо большое. Не за что. На здоровье. Зоя, вон там портрет. Это твои родители? Нет, это его родители. Иван Сергеевич и Ольга Николаевна. Олег, значит, ты Олег Иванович? Да, Иванович. А Зоя Валентиновна. Зоя, значит, твой папа Валентин? Да, Валентин. Валентин Петрович. Отец. Валентин Петрович Рыбин. Дочь. Зоя Валентиновна Рыбина. Муж. Олег Иванович Петров. Жена. Зоя Валентиновна Петрова. Thank you. Иван Сергеевич тоже переводчик, как Олег? А вот и нет. Иван Сергеевич – журналист, а Ольга Николаевна – учительница, как я раньше. Да, Зоя – учительница, как моя мама. А где сейчас ваши родители? Смотри, вот фотография. Это наша дача. Родители сейчас там. Да, там хорошо. Там есть лес, река, сад, огород. Вот, попробуй. Это наша клубника. Правда? С удовольствием. Как вкусно!